はい。 これどどう静止画でってますから大事です言われればそうですね。 い三十センチいああうんあ、あ、うん、うん、うん、いるね。これ、これ、これ椎骨で、これ胎児の。肋骨肋骨椎骨のあの隙間の、心臓ね白道 すごいなやっぱ綺麗やなあこっちはいるのはいますかあ動いた動いたあったあったああ綺麗だね もう一回撮ります。あ、あいいね。やっぱすごいな。そっち、そっち。そっちか。ちょっと待ってくださいね。あね、ちょっと待ってね。あ、動いた。動いた。動いた。心臓動いた。心臓やこれ。さっき見た。ここ。これこれこれこれ。

お前かな <laughs> はい、まあ多分ちょっとやめといた方がいいと思います